Ну дуже важливо розуміти, що на сьогоднішній день е, з російської сторони жодного наступу не може бути е, завдяки погодним умовам. Там техніка просто зав'язана не тільки по дорогах, які є, а по полях, і так таке інше. Тому працюють ДРГ, роблять е, міни, ловушки. Е, для того, щоб ну, таким чином е, знешкоджувати наш особовий склад. Тому треба бути пильними і розуміти, що війна не закінчилась. Хто б там що не е, обіцяв, ми не вийшли на свої кордони, ми не відновили територіальний свій кордон. Тому всім потрібно бути пильними і не втрачати увагу.